сұлулықтың бәрін сенен іздеп таптым махаббаттың сөнбес отын жақтым сен ойласам сан қиялға баттым оңашада қалып ішінде сен бақты жұлдыздардан саған сырға тақтым қиялдарым ғой кешіре сал тәтім сүйген жүрек сенді саған оп оңай күміс күлкің тәтті сәтін отадай тереңіне батыратын сұрамай көздеріңнен айналай